Naomba niseme jambo moja ambalo yawezekana baadhi yetu tusilipende. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais amtaki mpa, mp, mkubali msikubali, nasema Namshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, nimekaa naye kwenye vikao vingi vya kutafuta maridhiano ya taifa hili. Yawezekana miongoni mwetu akanyanyuka yote kukebei, hata nipindisha msimamo wangu kwa sababu unachokisimamia nakisimamia kwa niaba ya nafsi yangu binafsi na kwa niaba ya nafsi ya taifa langu. Nyonge mpe, nyonge nini? Nyonge nyongeni haki zake. Mimi bila kificho nasimama mbele ya jamii ya Mwanza na mbele ya dunia kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo alikuwa mvumilivu kwenye vikao vingi mfululizo tulivyofanya naye, nikimshawishi atambue kwamba nchi inahitaji maridhiano. Huyu rais akakubali maridhiano. Ndugu zangu, watu watu wenzetu wa upande wa pili wa shiliko kwenye fursa, wanatamani maridhiano yasifanikiwe kwa sababu wao ndio ambao wanafaidi maridhiano, yaani wanafaidi wana, wana, wana, wana, wana maisha nje ya maridhiano. Madam President alisimama kuiunga mkono hoja za Chadema dhidi ya chama chake, alafu unakutana na wanachama wa Chadema wanamwona Madam President alikosea. This is madness. Ili naliomba niliweke wazi